Hər kəs salam var, mən Cavid. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə yeni video ilə qarşınızdayım. Dostlar, bu gün həmişəki e, videolarımızdan fərqli olaraq ödəmə kanıtı atıram kanalımıza və bu ödəmə kanıtı ilə dostlar, CryptoTab, Crypto tam olaraq 1000 satoshi çəkdi. Üzr istəyirəm, 1050 satoshi çəkdi. Dostlar, səbrim dub, yəni səbrim dözmədi. 2000, 3000 elədikdən sonra 5000 çəkəcəkdim. Ancaq səbrim gəlmədi. Mən də minimum çəkdiyim üçün 1050 satoshi çəkdim. Bəli, kripto tapı göstərin. Mən sizə demişdim. 2-3 günə sadəcə kastım bunu və 343 satoshim var e, və 1-2-3 günə də e, yox ya da 1-2-3 gün yox, bir 10 günə filan da 4-5 min çəkməyi düşünürəm. 1050 satoshi çəkdim. İndi kanıtını göstərəcəm. Dostlar, KriptoTab'dan mütləq istifadə edin. Çox rahat ə, e, çəkimlər eləyirəm. Hə, sadəcə kompüteri açıq qoyarkən arxada işləsin. Başqa heç bir şey etmir. Ə, e, buradan ə, e, gördüyünüz kimi CoinPot cüzdanımda KriptoTab baxın. Görürsüz 1050 satoshi KriptoTab'dan gələn satoshimdir. E, deposit receipt for e, gördüyünüz kimi 105 deyil təbii ki də baxın saya bilərsiniz. Baxın, 10 e, min, 100 e, min, yox, üzr istəyirəm. 100 min, 10 min, min. Gördüyünüz kimi, e, özünüz yəqin ki, bilirsiniz də. 1050 satoshi çəkdik. Buradan minimum çəkim miqdarı 1000 satoshidir. Dostlar, həqiqətən çox yaxşıdır. E, bir, bir də ki, bunu demək istəyirəm. Bitfanla Moon Bitcoin, Moon Litecoin, Min Dogecoin, Min Moon Dash'dən, Moon Bitcoin Cash'dən, Bonus Bitcoin'dən bu saytlardan mütləq yararlanın. Bu saytlardan mütləq istifadə edin. Videonun açıqlama qismində olmasa da o saytlar mütləq e, i butonunda videolar var. Videolardan girib açıqlamaların qismindən onları götürə bilərsiniz. Yəni mütləq bu saytlardan yararlanın. Çünki əla saytlardır və CoinPod-da cüzdan olanlara səslənirəm. Yəni CoinPod-da cüzdan açın mütləq. E, sizlərə CoinPod-dan əlavə nə olur olsun ümumiyyətlə deyirəm. Sizlərə e, bir 10-15 günə, 10-15 gün olmasa bəlkə də tez ola bilər. Çox qəşəng bir çəkiliş eləyəcəm ə, çəkiliş haqqında video gələcək. Onun üçün sadəcə spoiler verirəm ki, ə, sizlərə Bitcoin ə, və ya da Litecoin bilmirəm dəqiq nə dağıdacam. Yəqin ki, hərəsindən biraz-biraz dağıdacam dama-dama gol olar deyirəm. Mən də bu saat e, gələcəyimi yatırım etməyə başlamışam. E, bu satoşiləri yığmağımın səbəbi bəzi saytlarda dəyərləndirib 2 qatına, 3 qatına çıxartmaqdır. E, çox yaxında bir yatırım saytı gələcək. E, səbirli olun. Dediyim kimi Çox uzun etmək istəmirəm. 1050 satoshimiz gördüyünüz kimi burada var, onsuz da buradan baxmaz olar. 1050 satoshimiz var. E, və Cirkazan haqqında bir şey demək istəyirəm, bağlamaq istəyirəm ondan sonra da videonu. Cirkazan super bir şəkildə izləyir, iş, izləyir deyirəm, üzr istəyirəm, işləyir onsuz da. Bunu da bilirsiniz. 12 saatdan bir bonuslarınızı alın, yarım saat qaldı mənim bonusuma. Dostlar, mən demişdim ki, bonus alarkən axı bizdən deyir ki, reklama tıkla sonra al bonusu bizə e, elə bir şey deyir. E, üzr istəyirəm bonusa görə. Ancaq o reklam mən də deyir demiştim ki o reklamda bir dəqiqə durun. O reklamda bir dəqiqə durmaq heç bir xeyir etmir. Ma e, sadəcə ana səhifədə olan reklamlara dostlar bir dəfə gündəlik bir dəfə məsələn bir gündə bir dəfə belə tıklayın. Məsələn bunu belləməyə edəcəm belləyə. Bağlantını yeni seçmələri aç. Bəli, gündə bir dəfə tıklayın həmin reklamlara və həmin reklamları tıkladığınızda onlar qazanc əldə edir və onların yəni ki, qazan e, yönetimlərinin əlində qazancları olur, ödül havuzlarına pul gedir və onlar da rahat bir şəkildə bizlərə ödəmələrini edirlər. Bunu demək istəyirəm. Yəqin ki, Allahın izni ilə bu ayın axırına kimi ödəmə təbibində bulunacaq görürsünüz ki, 1 dəqiqə qoyun arxa planda qalsın. Al vətəndaş nöqtənet deyin saytdan onsda birisi 2 saatdan bir e, bir bonus, bonus 2-ni verir. 12 saatda birdən normal bonus. Məsələn, bu bu reklam lazım deyil bizə. Sadəcə girin, çıxın bu reklama, amma ana səhifədəki reklamda madencilik olan səhifədəki reklamda bunlardan toplanır. Madencilik olan səhifədəki reklamda dostlar, məsələn, bu deyil, bağlantı yeni texnologiya istəyək və onlara gəlir verir. Və bunun nəticəsində ödəmələrimiz yerlə. Nəsə, uzatmadan e, videomuz bitər. Çox uzun video olmağını istəmirəm. Səhər-səhər Maydino videosunu unutmuşdum. İndi isə ekranda onu görə bilərsiniz. Unutmayın, e, izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Videolarımızı bəyənməyi, abunə olmayı unutmayın. Uh.